हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स अगर आप भी टाइम डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वीडियो ध्यान से देखते रहिए और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे टाइम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्टिंग टाइम लिखा हुआ है 4 पीएम और यहाँ पे एंडिंग टाइम लिखा हुआ है 7:30 पीएम तो 4 पीएम और 7:30 पीएम के बीच में कितने का डिफरेंस है आप आप तो वैसे हाथ हाथ पे काउंट कर सकते हैं तो 5 6 7 यानी साढ़े तीन घंटे का डिफरेंस है तो यहाँ पर वर्किंग आवर्स कैलकुलेट करते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे यहाँ पर क्या करेंगे हम ये जो एंडिंग टाइम है इसमें से स्टार्टिंग टाइम को माइनस कर देंगे ठीक है और मल्टीप्लाई बाई 24 कर देंगे मल्टीप्लाई बाई 24 करना पड़ेगा आपको नहीं तो ये आएगा नहीं तो यहाँ पे देख सकते हैं साढ़े तीन घंटे का डिफरेंस आ रहा है जो मैंने बताया था अभी काउंट करके अब इसको अगर नीचे ट्रैक कर देंगे तो ये यहाँ पे डिफरेंसेस आपको पता चल जाएंगे यहाँ पे 12 घंटे का डिफरेंस है 6 एम से 6 पीएम का डिफरेंस है तो 12 घंटे का डिफरेंस तो हुआ ही अब यहां पर क्या करता हूँ इज इक्वल टू का निशान लगाता हूं और सम का फार्मूला लगा लेता हूं कुछ इस तरीके से ये सम का फार्मूला लगा लिया और अब इसको सेलेक्ट कर लीजिए इतने पार्ट को ठीक है आपको टोटल का डिफरेंस है ठीक है आ, मतलब साढ़े घंटे वर्किंग आवर है डिफरेंस नहीं बल्कि वर्किंग आवर है तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें thank you for watching this video